Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Мудрик, и в данное время я являюсь актером-дублером известного голливудского актера Киану Ривза. А, сегодня мне хотелось бы рассказать вам, нашим зрителям, как я смог добиться того результата в чужой совершенно Америке, и как я смог стать актером Голливуда. А, я переехал в Америку в 2013 году абсолютно без никаких связей, без никаких денег, возможностей, и начал свой путь э, на протяжении все, все, все, всего этого большого пути, от начала моего приезда и до первого голливудского фильма, я имел связь с э, Ириной Ильиничной Белозерской, которая помогала мне выстроить канал связи, который помог укрепить мое внутреннее состояние для, для достижения моей дальнейшей цели. А, было очень сложно на самом деле. Мне приходилось работать и перевозчиком мебели, и охранять американские какие-то пивные бары но всегда перед какими-то важными событиями или перед событиями, которые были очень тяжелые в моей жизни, я связывался с Ириной Ильиничной, и мы выстраивали этот канал связи. Сегодня я еще хочу рассказать историю о том, как я попал в кино непосредственно, в голливудское. И был кастинг перед э, фильмом «Джон Уик», я был туда приглашен как актер-каскадер, абсолютно на равных условиях со всеми, и я успешно прошел его, опять же, перед тем, мы связались с Ириной, настроили канал связи, и мы просто с блеском отыграли там на все сто. И еще одна очень веселая история, которая произошла прямо непосредственно перед кастингом. Я, приехав за 30 минут до этого, встретил абсолютно случайно в парке возле этого здания, где приходил кастинг Киану Ривза. А, я, не мог, я сказал себе, что я не могу не подойти и не познакомиться с этим человеком, будь то это Киану или не Киану. Это оказался, конечно же, э, отличный голливудский актер. Вы не понимаете, какой хороший это человек, какой он искренний, настоящий. Он мило предложил мне присесть. С ним мы общались о кино, о просто о жизни, о том, как добиться результата. Я был под, грома, под огромным впечатлением после этого общения. Вот. И на протяжении всего фильма мы очень мило общались, очень хорошо общались с Киану. И сейчас будет второй проект «Джон Уик 2», там, где я тоже буду принимать участие, как уже основной основной э, дублер. В общем, вы это все увидите скоро на экранах. Э, хочу вам сказать огромное спасибо за приглашение. И все, кто хочет добиться своей цели, обращайтесь, пожалуйста, к прекрасному специалисту Ирине Белозерской, которая сможет сделать все для вас в лучшем виде. Спасибо.